Mi nombre es Alejandro Vilca, soy obrero de la recolección de residuos y actualmente diputado por el PTS en el Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy, Argentina, y quería mandarle eh, toda nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores de la metalúrgica FOI en Alemania que están luchando contra el cierre de la empresa y los despidos. Vaya nuestro apoyo y solidaridad internacionalista desde Argentina. Fuerza compañeros.